20 ақпан айының 28-ші жылдызы күні Яллама елді мекенде қызыл әскер ялламада 30-40 мың теңгеден қолма боқ шабылатын бір күндік той көкпар бар тай бастаған түйе бастаған өгіз бастаған тоғыздар аталады құдай қаласа көке келіңіз микрофонда беріп жіберіңіздер міне қазыналы қария айтулы атбегі Омар Момар Ақсақалымына. О, құрметті көпшілік, ассалаумағалейкум, мына көкпелер жатқан екі бұлағын дейм, тойы құтты болсын. Кертай бауырымның мынау оқылатқан құрандар соның сауабы тие берсін мәметке. Көкпар жайы құтты болсын, Алладан не тілесең тілеуіңді берсін. Көптің елдің батасын аласын, осы елдің көптің батасы қалын болсын, тойын той жалғасын, Аллах бар. рахмет көп рахмет бір омар ақсақалдан жиырма мың теңге салымдар келіп түсіп жатыр ағайын рахмет тойда қайтсындар жиырма жетінші ақпан күні мақтаарал ауданында саналы ғұмырын ұстаздыққа арнаған сатан қажы ақсақалдың бір күндік үлкен тойы болады ағайын бес миллион теңге елу қара елу майда малы бар ағайын тойға тамашаға өтіңіздер мына екінші наурыз күні қалғансыр елді мекенінде шардар аудандық көкпар федерациясының төрағасы ырысбек палуанның бір күндік үлкен тойы болады ағайын салым қоры қомақты екі автомашинасы бар түйе тай өгіз бастаған бірнеше тоғыздары бар алпыс жетпіс мың теңгеден құма болып басталады ағайын мына тойға тамашаға өтіңіздер төменгі мәреге мына алла қаласа осы ақпан айының 23 үшінші жұлдызы күні дүбірлі көкпар беріп елдің батасын алатын кәсіпкер іскер азамат жиенбет сенбі қажақ сақалдың баласы қалдыбай мырзаның домбырағасқа қасқа есімді атыменен барун большой арман шабандос тастады ағайын қалдыбай мырза болса бір той төріне келіп керемет тілегін айтып жатса